أزهوريتي i timaziɣin d imaziɣen di amaḍal, ass-a d amumreɣ iẓewṛan n tidet, أمازيغ يعني اليوم غادي نوري لكم التاريخ الحقيقي والجذور الحقيقية للراية الأمازيغية هنا غادي نبداو بهذا الموقع هذا اللي هو أكال بريس أكال كما تعرفوا هي هو أولا أشاب هو التراب ولا في الموقع اخر آه، العالم الامازيغي امادار امازيغ والشهاده حيه ديال يعني واحد الانسان اللي اللي مناضل كبير بالفرنسي هذا منشور بالفرنسي لوريجين دو درابو امازيغ عشان هي الامازيغ هنا كما كتشوفوا في الصوره هنايا الرايه الامازيغ عندها كاين سبعه النجوم هنايا كاين الزاي حرف الزاي بالامازيغيه انا الزرق من الخضر للصفر غادي نشوفوا علاش كاين هاد النجوم دابا غادي نقراو غادي نقرا لكم التكست الشهاده الحيه ديال ديال سميتو ديال المناضل غادي نشوفوا السميه ديالو في الاخر غادي نوريه لكم مناضل سميتو محمد ورمضان خاسر وهو اونسيان مومبر دو لاكاديميه بربر يعني يعني عضو سابق في الاكاديميه الامازيغيه مؤسس الاكاديميه الامازيغيه في الشمال ورئيس l'espace culturel berbère يعني الفضاء الثقافي الامازيغي الاوروبي افوس دكفوس افوس دكفوس يعني يد في يد بالامازيغيه هنا غادي نقراو الشهاده ديالو بالفرنسي غادي نترجمها نحاول نترجمها بالدارجه C'est lors de l'une de mes rencontres en 1971 dans le bureau de M. Saïd Hanouz, président de l'Académie berbère, comme mon ami Amar Naroun, membre fondateur, nous dévoila l'existence du drapeau dont le tableau de Henri Félix Emmanuel otto portrait présumé du shérif Bou Barla et de Lalla Fadman Sommer, conduisant l'armée révolutionnaire tableau, c'est en, 1866. Cet étendard était déployé déjà lors des soulèvements dirigés par l'Allah Fadman Soma. Je ne sais pas si vous avez l'Académie Amazérie, Sayyid Saïd Hanou, cette en 1972. Sayyid صاحبو اللي هو سميتو عمار آه، نارون وهو حتى هو يعني عضو مؤسس الامازيغيه الاكاديميه الامازيغيه ورى لهم بان كاين يعني العالم الامازيغي باين في الطابلو ديال اونغي فيليكس ايمانويل فيلبوت وهذاك le tableau اش كيمثل كيمثل واحد المقاوم امازيغي سميتو شريف بوبغلا مع المقاومه المعروفه الامازيغيه لاله فاد السمر يعني هما كيقودوا المقاومه المسلحه الامازيغيه ضد الاستعمار الفرنسي وهذاك الطابلو يعني هذيك اللوحه مرسومه في عام 1866 غادي نكملوا دابا الشهاده ديالو هما كيهضر هنايا على المقاومه de 1854 à juillet 1857 il mena Elle mena une résistance contre les troupes françaises. Sur le tableau de Henri Félix Emmanuel Philippe Poutot, peintre orientaliste de 1815 à 1848, datant de 1866, montrant Massa Lalla Fadman sur son cheval, un fusil à la main avec des cavaliers porte drapeau On remarque les drapeaux trois couleurs bleu, vert, jaune. Ce tableau est visible dans le salon de la présidence de la République algérienne, palais d'El Mouradir. L'Académie berbère a actualisé ce drapeau en ajoutant la lettre Tefina Aza. À cette époque, nous n'avons pas voulu le dévoiler pour ne pas donner aux ennemis de la maséritude un moyen pour nous taxer de diviseurs comme savent le faire tous ces dictateurs de notre pays d'origine غادي نترجم بالنسبه اللي ما كيفهمش شويه الفرنساويه كاين كيشرح بان من 1854 الجويي 1857 يعني لالا فاطمه سمر المقاومه يعني قاومت القوات المسلحه الاستعماريه الفرنسيه وكيشرح بان على هذيك اللوحه ديال اونغي فيليكس ايمانويل في بوتو وهو يعني رسام فرنسي تزاد 1815 ومات 1884 واللوحه ترسمت عام 1866 يعني في منتصف القرن 19 كانت ديك اللوحه كتوري ماسا يعني ماسا هي للاهم حنا كنقولوا ماس وسيدهم بالامازيغيه وماسا هي كتكون سيدهم وهي تقريبا نقدر نقارنوها بلالا لان لالا حتى هي امازيغيه راه ماشي عربيه كما كيحاولوا يشيروها شي واحد اذا كتكون ماس لالا فاطمه نسمر هي على العود ديالها وشد الكلاطه ولا المكحله ولا سميتو حنا كنقولوا المهم كل واحد كيفاش كيف حسب المناطق في يدها ومعها الفرسان كي اللي هز كيهزوا آه، يعني الرايه العالم العالم ديال الحرب وكنشوفوا على ديك الاعلام هي ثلاثه الالوان الزرق والخضر والصفر وهذه اللوحه هذه كاينه معلقه في يعني في آه، القصر الرئاسي الجمهوري الجمهورية الجزائرية أو ما يسمى بقصر المرادية يعني غير بالنسبة للشياتة ديال الجزائر تيقول لك بأنه دير هذاك العالم الأمازيغ والفرشيطة راه صنعته الأكاديمية البربرية صنعته جاك بيناتي إلى آخره إذن واش لاله فاطمة من تمر في القرن 19 كانت كانت حتى آه، هي من الخونة إلى آخره هنا كيكمل بأن هيقول من الاكاديميه الامازيغيه هي حاولت ما امكن غير باش يعني تاكتواليزي ديك الطاوله يعني حاولت تحينو شنو زدت زدت عليه الحرف الزايل الحرف الزايل الحمر هو اللي زدت عليه اما الرايه هي موجوده عند لاله فاطمه المقاومه للاستعمار في القرن 19 يعني ما بين 1854 الى 1857 كانت هذه الرايه الامازيغيه بالالوان ديالها الثلاث الاكاديميه الامازيغيه زدت عليها الحرف ازاي وقال لك بان في هذه الفتره يعني كيهضر هو حيت كيهضر على السبعينات 1971 قال لك ما بغيناش نوريوها للجمهور هذا الرايه هذه باش ما يقولوا لناش عاوتاني بان انتم الامازيغ راه كت يعني دعاة الفتنه والتفرقه الى اخره لان الدكتاتوريين في البلدان الشمال الافريقيه كانوا كي كيردوا هذه الاسطوره هذه غادي نكملوا c'est lors du Congrès mondial amazigh organisé à Tafira dans le Gran dans la Grande Canaria en août 1997 avec d'autres militants que je l'avais proposé à la première assemblée générale où il a été adopté par comme drapeau d'Amaziri, d'Amazra en nom Amazir. Le territoire des Amazirs s'étend de l'est à l'ouest de l'oasis de Siwa en Égypte jusqu'à l'archipel canarien, du nord de l'Algérie jusqu'au sud du Niger. Lors de mon voyage en 1898 au Niger, dans l'air, en compagnie de la résistance Touareg et du commandant Essiad Kato, nous avons fait lever des couleurs avec ce drapeau. C'est le drapeau identitaire et culturel de la Mazérie. Afrique du Nord, Tamzra en langue amazère, qui comporte trois bandes de trois couleurs de même largeur avec en son milieu la lettre Yaz ou Aza en rouge. Et الامازيغ العالمي اللي تنظم في طافيره في غران كاناريا في 1997 هو السيد رمضان ومناضلين اخرين من من مختلف يعني التمزغه هو اقترح عليهم على هذه الجمعيه العامه اقترح عليهم هذه الرايه هذه اللي هي موجوده من القرن 19 وكيشرح بان تمزغه يعني من سيواه حتى الكناريات ومن الشمال يعني من شمال من الجزائر ولا البحر الابيض المتوسط حتى الجنوب في النيجر وهو كتسمى المنطقه يعني تمزغه وقال لك بان في 1998 كان في الطياره هو ويعني المقاومه الامازيغيه ديال التوارق آه، اسياد وكاتو مشروع هذه الرايه هذه علوها يعني فسميتو وكيشرح بان فيها هذه ثلاثه الالوان يعني ثلاثه الالوان يعني يعني اوريزونتال يعني متساويين الزرق والخضر والصفر غادي نكملوا الفقره اللي ماجي دابا كيشرح شنو هي المعنى ديال الالوان Le bleu de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée qui délimite le territoire du nord et à l'ouest de l'Afrique تافركا اللون الزرق كيرمز البحر المحيط الأطلسي والبحر المتوسط تسمى إلى الأبراكاس في مازيغ وهو هذا يعني الحدود الشمالية الغربية الشمالية ديال تافركا ولا الافريقيه تمازيغ لو فير كولور دي تيغ اي دي مونتان كولور دو ليسبوار والخضر كيرمز الاراضي والجبال هو آه، اللون كيرمز الامل le jaune عندك لو ديزير اسباس دو ليبرتي دي تواريك ديليميت لو تيريتوار دو سود والصفر كيرمز للصحراء وهو الفضاء ديال الحريه للطوارق وهو يعني كيحدد المجال الجنوبي ديال ديال المنطقه ديال تمزغه Aza en rouge racine du nom Amazir symbolisant la résistance de l'homme libre debout. Aza الحرف الأمازيغ بالأحمر هو الجذر ديال الأمازيغ وكيرمز للمقاومة للرجل الحر الواقف كيكمل في الاخر الفقره moi-même avec l'Académie berbère du Nord que j'ai fondée en 1971 et dont le siège était aux 17 rues du pays à Robé de 1971 à 1975, j'ai ajouté les sept étoiles au-dessus de Haza en hommage au combat du maître Antonio Cobello, fondateur de MEPIAC, Mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel canarien, que j'ai connu au CRA, Centre de recherche d'anthropologie préhistorique et ethnologique dirigé par Mouloud Mamre à Alger. في الفقره الاخرى كيقول لك بان هو السيد محمد او رمضان خاصر هو رئيس الجمعيه آه، الاكاديميه الاكاديميه الامازيغيه في الشمال اللي اسسها في 1971 وكيعطي يعني العنوان ديالها زاد ديك السبعه النجم اللي وريتهم في الاول غادي نرجع نوريوها في الفوق هاد الراية هادي اللي في الأول السبعة نجوم هادي هو اللي زادها زادها كهدية للمناضل المقاوم الأمازيغي أنطونيو كوبيو اللي كيناضل على التحرير والاستقلال ديال آه، جزر الكنارية الإمضاء ديالو هو محمد وعمران خاسر يعني ancien membre دو l'Académie berbère يعني عضو سابق في الجمعية الأكاديمية الأمازيغية فونداتور دو الأكاديمية نارديونا مؤسس الأكاديمية الأمازيغية للشمال بريزيدون دو l'espace culturel berbère أوروبيان à Fos d'Afos أو رئيس الفضاء الثقافي الأمازيغي الأوروبي أفوز Fos هنا راه واحد الصورة ديال المؤتمر ديال تافيرا اللي أول مرة علنوا على الراية الأمازيغية علنوا عليها أما هي كانت من قبل تزاد على الحرف أزا وهنايا الطابلو ها هو الطابلو اللي هضر عليه ها هي لاله فاطمه نسومر ها هي على العود ديالها ها هو بوبغلا المقاول بوبغلا ها هما الفرسان اللي حداها ها واحد الرايه ها جوج ها ثلاثه ها الخضر ها الزرق ها الخضر ها الصفر الخضر اذا يعني هذا الرسام هذا عاش في القرن 19 يعني مات ألف اللوحة آه، آه، رسمها في 1866 وستين رسم هذه اللوحة هذه واش اختارها الراية ما اختارهاش لأنه هو سميتو راه كانت دولية يعني كانت معروفة و 1866 وهي المقاومة للفضل منصومر كانت من 1800 و... يعني في الخمسينات 1853 شوف نشوف التاريخ يذكر السيد رمضان او قداش سميتو يعني فوالا من 1854 1857 كانت هي كتقاوم الاستعمار الفرنسي ورسم اللوحات في 1866 يعني 10 سنين موراها رسم اللوحه يعني والسيد شاهد عيان يعني كان عايش الاحداث وشاف بان ديك الرايه كيهزوها الامازيغ المقاومين ديال الاستعمار اذا ما عندها علاقه لا بالاكاديميه آه، هذه الرايه الامازيغيه ما عندها علاقه لا بالاكاديميه الأمازيغية وكيسمى الاكاديميه البربريه ولا بجاك بينيت جاك بينيت السيد مق... السيد كان مقاول قديم والسيد يعني صديق الامازيغيه كيبغي الامازيغيه لان ثقافه اصيله وثقافه التسامح والانفتاح هو ساعد الناس مثلا ديال الاكاديميه الامازيغيه لان كانوا كيضطهدوهم الانظمه الديكتاتورية العروبيه ف... يعني في فرنسا ساعدوا لان كانت عنده علاقات الى اخره ساعدهم باش ياسسوا الجمعيه ديالهم باش يديروا الانشطه ديالو وغنديروا فيديو حول الممارسات الخطيره اللي تعرض لها الموق... سميت المرادين آه، اعراض الى اخره تنبيه